благоденственного і мирного прибивання. Здорові були добродію, пане Возміч. <laughs> Доброді, добродію. Я хотів би, щоб ти мене те, то як його звала, не вийшов пом'янутим іменем. Я вас зву так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не осем, галочко, тей то як його хлопочує. я. із медових уст твоїх слышати умилительное название, сообразное моєму чуду. От юних літ не знав я любові, не ощущал божения в крови, как вдруг предстал Наталки вид ясный, как райский крин, душистый, прекрасный. Утробу всю потряс, кровь сволновалась, душа смешалась, настал мой час. Настал мой час, а сердцем все стоны, как камень дух в пучину золтоны. Безмирно, ах, люблю тебя, дивитю, как жадный волк, молодую ягнитю. Твой предвещает знак, Мне жизнь дрожайшую, Для чувств сладчайшую. Я Не в состоянні, не в состоянні поставить тобі на вид всія сили любові моєї. Когда б я имів стільки язиків, скільки артикулів в статуті, або скільки зап'ятих в Магдебурзькім праві, то і всіх не довліло би на восхвалення ліпоти твоя. Єє, люблю тебе до безконечності. Бог з вами, добродію, що ви говорите? Гріх вам над бідною дівкою глумитись. Чи ж я вам рідні? Видно шляпи полка всіх, Thank you. Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а бідна. Ви возний, а я простого роду. Та й по всьому я вам не підпару. У нас є пословиця, знайся кінь з конем, а він з волом. Рупий папа рута, батько Oh. участі, открой мені хоча в терміні, партикулярно резолюції. Могу літей, то як його, без подстрочок, волокити проторів і вбитків получити в обічне, потомственної володіння тебе, движимо і недвижимоє іменія для душі моєї, справом володіти тобою спокійно безпрекословно і по своїй волі те то як його розпоряджатися. Скажи, говори, отвічай, отвідствуй, могу лі бити те то як його мужем, пристойним і угодним для душі твоєї і тіла. шляхи, Отовтори на чотири, шведи вражі поле крили, пісня, пане виборний. Та це добродію не пісня, ані синітниця. <laughs> Вибачайте, будьте ласкаві, не добачив вас. А куди це ви добродію налагодились? Я намірював посітити те, то як його нашу вдовствуючую дякониху. Ну, побачив тут Наталку. Наталку. А де ж вона? Не знаю. Може, пішла додому. Золото недівка. Наградив Бог терпелиху дочкою. Нічого сказати, хороша, хороша і вже в такому возрасті. Так що ж, сирота ще й бідна. Однако ж відомо мені, що натальці траплялися женихи і весьма пристойні. Наприклад, Тахтаулівський дяк, чоловік знаменитий своїм басом із учен Єрмолоя і навіть знають Печерсько-Лавський напів. Другий дей, то як його Волосний писар ну, і многії другі. Ну, Наталка. Що, отказала? Добре зробила. Тахтаулівський дяк п'є горілки багато і вже спадає з голосу. А ті, як їх е, волосний писар і підкінчеля бризко як то кажуть, жевжики обидва і голі ваші спроші, як хлистики. А Натальці треба не письменного а хазяїна доброго. А для чого ж не письменного? Письменство не є преткновення ко вступленню в законний брак. Послухай, пане виборний, нігде те, то як його правди діти. Я люблю Наталку всією душею, всією мислію, всім своїм серцем не можу без неї жити. Так і образ те, то як його за мною і слідкує. Як ти думаєш у такому моєму припадці? А що тут довго думати? Старостів посилати до Наталки за рушниками та й край. М, Я вже те, то як його говорив як то кажуть, на бугат буряків, так те там, ані приступ. Що ж вона говорить, чим отговорюється і що каже? Вона ізлагає ті нерезонні причини. Вона приводить в довод знакомство вола з волом, коня з конем. А ви ж їй що? Я їй пояснив, що любов все те, то як його рівняють. А вона ж вам що? Вона не вірить. А ви ж їй що? Що я її те, то як його давно люблю. А вона ж вам що? Щоб я обв'язався од неї. А ви ж їй що? Ну, Що, що, що, що? Нічого. Тебе чорт приніс, Наталка втекла, а я тут з тобою зостався. Ой ви! Письменні. Вгору деретеся, а під носом нічого не бачите. Наталка обманювала вас, коли казала, що ви її не рівня. У неї не те на це. Не те? А що ж би таке? Уже ж не що. Другого любить, он що. Ви, може, чували, що як вони ще жили в Полтаві і покійний терпило живий був, то прийняв був до себе якогось сироту Петра Загодовальця. А Наталка любилася з Петром. А ви речений Петро, де тепер те, та як його обрітається? Бог же ж його зна. Як пішов з двору, мов воду впав. Наталка неблагоразумна. Любить такого чоловіка, якого вже може те, то як його і кісточки погнили. Краще синиця в жмені, як журавель в небі. Або, е, як той грек мовив, краще живий хорунжий, аніж мертвий сотник. <laughs> А я все-таки думаю, що якби чоловік надежний трапився, то Наталка б вийшла заміж. Бо убожество їх таке велике, що не в моготу становить. Любезний приятелю, візьмися у Наталки і матері її хождені і міти по моєму сердечному ділу. Єй-єй, не пожалію те то як його нічого для тебе. Вір, без дані, без пошлини, кому хочеш, позов заложу. І контроверсії сочиню, бо жуж живтом. Єй-єй. Осмілься. ти ж умієш увернутися те то як його так хитро, мудро і, і недорогим коштом. Ну, а коли що, так можна ж і брехнути для обману. Приязь ради. Для обману. Спасибі за це. Брехати і обманювати других от Бога гріх, а от людей сором. О, простота, простота. Ну хто тепер те, то як його не брешить і хто не обманює? Мню, ежели би здесь зібралося великое множество народа, і зненацька ангел з неба злетів з огненною різкою і воскликнув брихуни і обманщики, ховайтесь, а то поражу вас. Єй, єй, всі присіли б до землі. Совісти ради. Всякому городу нрав і права. Всяка имеет свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить наживі свій біс. Лев роздирає там вовка куски, тут же вовк цапа скубе за виски цап на вгороді капусту псує, всякий з другого бере за своє. Всякий, хто вищий, той нижчого гне, дуже й безсильного давить і жме. Бідний багатому певний слуга корчиться, гнеться пред ним, як дуга. Всяк, хто не маже, той дуже скрипить, хто не лукавить, той ззаду сидить, всякому роб дере ложка суха. Хто ж є на світі, що був без гріха? <laughs> Нема. Воно так, звісно. Всі люди грішні. Тільки великим грішникам часто й даром проходить, а маленьким грішникам такого завдають бешкету, що й на старість буде в пам'ятку. <laughs> Добре, пане возний, я вас поважаю і зараз піду до старої терпелихи. Боже зна, до чого воно дійдеться. Може, воно і добре буде, коли ваша доля щаслива. Ого, і доле людская доля есть слепая. Часто служит злым негидным и им помогает. Часто служит злым негидным і їм помагає. Ой, доля людская, чом ти неправдива, людей, і розумних, і письменних, і зажиточних. Ти ж всім відказала. Вже нічого сказати, хороші люди. А чому і ні? Як Тахтаулівський, човний чоловік, і не письменний, і розумний, а волосний писар, а під канцелябристку Рабрешенко. Чому не люди? Знаю, чому тобі всі нелюб'язні. Петро нав'яз тобі в зуби. Дурниця, що ти обігу думаєш? Скільки років? Ні слуху, ні послуху. А, так що ж? Адже ж він об нас нічого не чує. Та ми живемо. Ти не забула, як покійний твій батько останніми часами не злюбив Петра і, вмираючи, не дав свого благословення на твоє з ним замужство. Так йому вогонь ніколи не буде. Мати, мати, хочу ж я тебе погубити, У Божество і стану силою швидше віддати тебе заміж. Не плач. Петро добрий парубок, але де ж він? Магай як якся маєте? В нас бідних і безпомощних, як на те похиле дерево і козиць. Хто ж тобі винуват, стара? Якби віддала дочку заміж, от і мало хто вас обороняв би. А я тільки цього й хочу, так що ж? А що ж таке? Може, Наталка? Я ніколи б від її розуму цього не ждав. Час би, Наталко, взятися за розум. Ти вже дівка, не дитя. Кого ж ти дожидаєшся? Чи не з города ти таку примху принесла з собою? О, там паночки дуже собою чваняться і вередують женихами. Той не гарний, той не багатий, той не меткий, а інший дуже прудкий. Той керпатий, той носатий, та чом не воєнний, та коли й воєнний, то щоб гусарин. У мене є на приміті чолов'яга і поважний і багатий. І Наталку дуже собі уподобав. Жартуйте, пане виборний. Ну, без жартів знаю гарного жениха для Наталки. А коли правду мовити, то я й прийшов поговорити за нього з вами. Наш возний, Тетерваковський. Та я душею рада такому зятю. Живі ж мені рівня. Пан, котрий жениться на простій дівці, чи буде її вірно любити? Чи буде її щирим другом до самої смерти? Йому в голові буде роїтися, що взяв її бідну. У пана така жінка буде гірше наймічки, буде кріпачкою. Отак повсякраз. Як завісе, та й справляйся з нею. Якби не наш годовниць Петро, то й Наталка була б як шовкова. Петро, а де ж він? І Наталка так обезгузділа, що любить запропастившогося Петра. І Наталка, кажеш ти, добра дитина, коли бачить матір свою при старості, в убожестві, всякий час заплаканими очима і туж-туж умираючи від голодної смерті і не жалиться над матір'ю. А ради кого? Ради пройти світа, ланця, що може де в острозі сидить, може вмерти? або в солдата завербувався. Ей! народився. Сьогодні зробимо сватання і ви подавайте рушники і. Прощайте. Прощайте, пане виборний, спасет вас Бог за вашу приїзд. <coughs> Прощайте. Прощайте. хазяїн вже проспався. цього, пане брате. Ти, здається, не тутешній. Як бачиш, бурлака на світі. Тиняєшся від села до села. А оце йду в Полтаву. Може, в тебе родичі є в Полтаві чи знакомі? Нема в мене ні родичів, ні знакомих які будуть родичі або знакомі у сироти. О, братіку, знаю я добре, як тяжко бути сиротою і не мати містечка, де б голову приклонити. Правда твоя, брат. Не знаю, чи моя одинакова доля з тобою, чи ото що й ти чесний парубок. Серце моє до тебе склоняється, як до рідного брата. Будь моїм приятелем. музики. Хоч заграйте ж мені веселий. Що ти тут робиш? Давно вернувся з города. Не обретается ли в городі новинок каких курьезных? По мірі, чи не чуди там чого-небудь в обідах, спорах, грабіжах. І те, і то як його о жалобах і позвах. <laughs> Та що його питати? Він по городу гав ловив та витрішки продавав. <laughs> Чом ти, Йолопе, не кланяєшся панові возному та не поздоровиш його? А чи ж бачиш, що він заручився. Поздоровляю добродію. А з ким же Бог призвів? О, з найкращою зо всього села і всіх прикосновенних околиць діли. Не скажемо, нехай котить. Це старший у вашому селі. Возник. Юриста завзяти, і хапун такий, що з рідного батька злупить. А той другий? А то виборний Макогоненко. Хитрий, як лисиця, іде вже й чорт не зможе. Пошли Макогоненка зараз докаже. Так він штука. А кого ж вони вислали? Я догадуюсь. Тут живе одна вдова з дочкою, що, мабуть, на натальці возний засватався. На Наталці. Вони недавно тут поселились і дуже бідно живуть. А де ж вони перше живуть? У Полтаві. У Полтаві? Чого ти не своїм голосом крикнув? Микола, братику мій рідний, скажи, чи давно вони тут проживають? Як тут вони живуть? Четвертий уже год. Вони покинули Полтаву зараз по смерті на начальчиного батька. Так він умер. Та що з тобою робиться? Скажи, як вони прозиваються? Тарап прозивається терпелиха горпина, а дочка Наталка. Я не знаю, хто ти, і тепер не питаю, а тільки послухай. Рвіє горою, любить Петро зо мною, ой, любий хорі Петруся, лице білий чорний вусь. Полюбила Петруся, та й сказати боюся, ой, любий хорі Петруся, лице білий чорний вусь. Що за того Петруся, вила ви не матуся, ой, любий хорі Петруся, лице білий чорний вусь, ой, любий хорі Петруся, лице білий чорний вусь. А що? Може, не відгадав? Я той самий нещасний Петро, якому Наталка приспівувала цю пісню, якого вона любила і обіщала до смерти не забути. А тепер... Що ж тепер? І ще ми нічого не знаємо. Може, і не її засватали. Я зараз піду і розузнаю. А ти завжди мене тут. ти, небоже, і співака добрий. Та не так, щоб дуже. От аби то. Скажи ж мені, відкиля ти йдеш, куди і що ти за чоловік такий? Я собі бурлака. Шукаю роботи по всіх усюдах, а тепер йду в Полтаву. А скажи ж мені, де ти бував, що ти видав і і, і що ти видав? Ох, Олексенько, Петро, свят, свят, свят, свят. Та звідки він взявся? Це мара? Ні, це не мара, матусю. А це я, Петро. І тілом, і душею. Що це те, як я за Петро? Та це, мабуть, той, що я вам говорив. Натальчин любезний. Так ти вашець Петро? А чи не можна б тобі те й то як його убиратись своєю дорогою? Бо ти, кажеться, здається, мниться, предполагається між нами лишній. А чому ж це він лишній? І відомо лишній, коли не вчасно йшов хати холодити. Вон розбишако з нашого села зараз. І щоб не пах твій дух. А коли волею не підеш, то ми тебе запраторимо туди, де козам роги правлять. Де козам логи правлять. Петро, Наталку. Облукавши мій Петрусь, та й до мене знов вернувся. Ой, викони Петрусю, лице білий чорний вуз. Крепись, Петри, і ти, Наталко, наступає хмара і буде великий грім. Я давно поклялась. І тепер клянусь, що крім Петра ні за ким не буду. А, а по, по, по какой такої резонної причині? А по такій причині, коли Петро мій повернувся, то я не ваша добродію. Однак уже ваші ці проще. Ви рушники подавали. Не прогнівайся, стара, дочка твоя нарушає узаконений порядок, а понеже рушники і шовкова хустка суд доказательства її добровольного, непринужденного согласія бути моєю сожительницею то в таковом припадці предстанете пред суд, заплатите пені і посидите на вежі. Е, е, от так, так, так. Зараз до волосного правління та й в колоду. В Сибір. Батечки мої, милосердьтесь, я від свого слова не відступаюсь. Що хочете з Петром робіть? а Наталку зв'яжіть та до вінця візіть. Заспокойтесь і слухайте мене, що ми з Наталкою любимось, проте Богу і людям, звісно. А щоб я навчав дочку не слухати матері, поселяв несогласії в сім'ї, нехай мене Бог накаже. Наталко, покоріше своїй долі, послухай матері полюби пана возного і забудь мене навіки. Ти Вашець, куди тепер Кельто, як його помандруєш? Я йшов в Полтаву. А тепер піду так, щоб ніколи сюди не вертатись. Я для тебе оставив Полтаву. І для тебе в дальніх сторонах трудився чотири годи. Що я нажив, усе твоє. На, візьми, щоб пан Возний ніколи не поприкнув тебе в тім, що взяв бідну і на тебе здержився. Прощай, шануй нашу матір, люби свого суженого а за мене відправ пане паничів. Петре, нещастя моє не таке, щоб грішми можна було дьогт купитись. Не треба мені грошей твоїх. Вони мені не поможуть. Та бідою нашою не потішаться вороги наші. Добрий Петро, серце проти волі за нього вступається. А тобі він, як здається, такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив. Петре, любиш ти мене. Ти все-таки не довіряєш. Люблю тебе більше, як самого себе. Дай же мені твою руку. Будь же добрим і мені вірним. А я навік твоя. <laughs> Ай, Наталка! Ай, Полтавка! Он дівка! Ще на краю пропасти не тільки не здвинулася, а й другого піддержала. Ай! Ай! Петре, От вам і Полтавка. люблю зазвичай. Ой, на полі рибонька грає, ой, на размышлял я предовольно и нашел, что великодушные поступки всякие страсти у нас переселить. Я возный и признаюсь, что от, рождения своего расположен к добрым делам, но за недо... недосужністю по должности и за другими клопотами доселе ні одного доброго діла не зробив, бо ніколи було, ніколи ходімте, ходімте. Я, я відказуюсь від Наталки і уступаю її Петру у овічне, потомственне володіння з тим, щоб щоб зробив він її благополучно на на законному основанні. По ліку вже я восний то по, по, по, по привилегії статутом мені недавно заповідаю всім, де два б'ються, третій не мішайся. Дякую.